Herkese iyi günler arkadaşlar. Şimdi sizlere Evkir en son e, yazdığımız daha doğrusu MySQL kullanıcı girişi ile ilgili yazdığımız makale ile ilgili e, videosunu çekiyorum arkadaşlar. İstek gelmişti video ile ilgili onun için çekiyorum. Şimdi arkadaşlar kullanıcı girişinde MySQL e, Veri tabanı ve MS SQL hemen hemen aynı. Sadece DL'e ekliyoruz. Genel mimari aynıdır arkadaşlar. Tabii ki kullanıcı girişi ben her zamanki gibi store prosedürü üzerinden yapıyorum. Şimdi ilk başta store prosesini anlatacağım. Zaten bunlarla ilgili kodlar <coughs> sitemizde göreceksiniz arkadaşlar. Ben ee, portable bir tane USB Web Server V8'i kullanıyorum arkadaşlar. MySQL olarak. Şimdi yordamımızı nasıl oluşturacağız onu söyleyeceğim. Burada daha doğrusu yordamımızı şu şekilde kodları sistemimizdeki kodları alıp arkadaşlar SQL'e gelin. Buraya yapıştırın ve git deyin. Direktmen yordamınız oluşacaktır. Şimdi yordamı anlatayım. Yani stop üstü anlatayım. Ne işlevi yapıyor. Stop üstü arkadaşlar kullanıcı ismi, K girisi Yordamo da arkadaşlar stopper ismidir. İki tane parametre alıyor varchar. 50 ve 150. UTF-8. Şimdi arkadaşlar deklara ile dgr adında bir integer deklar etmişim. Sonra ise buradan demişim ki select count dgr from yetkili yetki tablosundaki yetkili ismi ve yetki şifresi. Yani buradan bizim yolladığımız isim ve şifre. Eğer bunlar eşitse count'a bir 0 veya 1 verecek. 0 ise neymiş bakalım? Aynen 1. 0 ise olumsuz. Yani ikisinden biri yok veya de ikisi de yok. Örnek veriyorum. Yanlış. Kullanıcı adı veya şifre. 1 ise doğru. İşlem doğru yani kullanıcı adı şifresi doğru. Giriş şey yapabilirsin. Babındadır arkadaşlar. Mimari. En sonunda işte select dg'ye demişim. Select dg'leydi. İşte değeri geriye döndürdük. Şimdi bunu nasıl kullanacağız onu göstereyim. İlk başta MySQL nokta DLL'i MySQL DLL'ini referans etmeniz lazım arkadaşlar. Referansı da e, MySQL DLL'i yükleyeceğim arkadaşlar. Bir tane indirme sitesine. Yine makalemizde bunu bulabileceksiniz. Arkadaşlar bu eğer e, bu YouTube'da izliyorsanız bu videoyu, daha doğrusu makalemi görmemiş iseniz ebukirbasamı.com sitesine girerek görebilirsiniz veya e, açıklama bölümünde bu makalenin linkini vereceğim arkadaşlar. Oradan da bulabilirsiniz. Devam edelim. Et referans. Buradan browse deyip ilgili DLL'i mesela burada dev klasöründe benim. İlgili DLL'i seçip add diyorsunuz arkadaşlar. Add dedikten sonra şurada seçili olacak. OK dediğinizde gördüğünüz DLL buraya eklenecek. Referansa şu gördüğünüz DLL. Şimdi devam edelim. İlk başta MySQL Connection MySQL Connection'ı oluşturuyoruz. Con eşittir MySQL Connection. Fix zaten bunu biliyorsunuzdur. Connection stringimizde ilk başta server'a eğer lokalde çalışıyorsunuz lokal uzakta çalışmak istiyorsanız uzak e, IP adresi girmeniz lazım. Database eşittir database ismini. UID ise kullanıcı isminiz. PVD ise şifreniz. Kullanıcı şifreniz. Şu an şifreyi ben boş bıraktım. Şimdi butonu kliklediğimizde mesela kullanıcı adı, kullanıcı şifre. Ben tek labelle eklemedim kullanıcı adı kullanıcı şifresi diye. Şimdi ilk başta bir MySQL command oluşturuyoruz. Şu gördüğünüz. Command'ın tekstine yani şuna bizim store prosedürümüzdeki ismi, K girişi ismini yani şuradan göreceksiniz zaten. Şu store prosedür ismidir. Store prosedür ismini ekledik. <clears throat> Aşağıya geliyoruz. Diyoruz ki kmt nokta yani şey MySQL command nokta command tab'i Roman tape notta store diyoruz. Buradan açıklamasını yazmışım. Sonra kmt notta parametres notta eight with value diyoruz. Burada e, parametre yollayacağımızı söylüyoruz ve parametrenin ilk string'i bizim veri tabanımızdaki hani ben demiştim ya arkadaşlar şuradan göstereyim bir de. K girişini açalım. Şu gördüğünüz parametreler var ya bunları yolluyoruz ilk başta. K isim mesela KSF YTL alttan tire e, YTKL alttan tire SF'de SF örnek. Zaten burada görüyorsunuz. YTL alttan tire İSM YTKL alttan tire SF arkadaşlar. İkinci parametre olarak da arkadaşlar buraya yollayacağımız nereden yollayacağız? Mesela Misal veriyorum textbox'tan. Textbox 1.text. Textbox 2.text. İlk başta <clears throat> sonuç burada olduğu için arkadaşlar özellikle açmadım connection'ı. Burada açtırıyorum bağlantıyı. Bağlantıyı aç diyoruz. kmeta.exe kutu scalar diyoruz arkadaşlar. Burada neden integer yaptığımızı söylüyorum. Ee, bunu yapmazsanız şu integer fantezisini integer yapmazsanız amazing case case işlemi yani integer mı dönecek olan değer size soruyor. O işlemi yapmanız lazım diyor. Onun için ben de Evet diyorum. Değer, dönecek değer olan integer. Sonuca 0 veya 1 gelecek. Condition'ı kapatıyoruz sonra da. Diyoruz ki eğer sonucumuz 1 ise yani olumludur. <clears throat> ne yap? Ana sayfayı başka bir formu yani başka bir formu aç. E normal kullanıcı girişlerinde odur. Değil ise kullanıcı yanlış uyarısını verdir. Şimdi arkadaşlar deneme yapalım. Şöyle bir deneyim yapalım. Fakat <clears throat> şifreyi videoyu kısa bir sürede durdurup şifreyi yazıp devam edeceğim arkadaşlar. Şifreyi yazdım arkadaşlar. Şimdi F5'e çalıştıralım. Devam ediyoruz. Veri tabanımız aktif. Programımız derliyor. Bazen böyle şey yapabiliyor. Şimdi fix olarak bir tane <clears throat> kullan veri tabanı Pardus 1-2-3 tarzında bir şey yazdım. Fix şifrelerdi bu. 1-2-3 Tabii bunu şifremiz Pardus, e, Pardus Yanlış söyledim. Kullanıcı adımız Pardus. Şifreniz 123. Şimdi 123 yerine 555 yazalım. Ne diyecek bakalım. Kullanıcımız. Kullanıcı yanlış. Ama 1-2-3 ders arkadaşlar. Göreceğiniz üzere formumuz açıldı. Formumuzda da bir e, web browser var. Tabii web browser'ın adresini yazmadık galiba. neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tabi bu formda gizleyebiliriz. Ben şu an gizlemeyi gizlemedim yani. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki <clears throat> store policy'nin amacı arkadaşlar bütün işlemleri SQL tarafında yapılması. Yani öbür e, normal şekildeki piyasadakilerdeki o data reader'a getir, oradan onu yap, oradan onu yap tarzında olduğunu neydi? Nasıl olacaktı? Zaman kaybı. Direkt işlemi SQL yapıyor. Burada zaman kaybı harcamıyor. Olay bu. Store Proof'un aynı zamanda güvenlidir. Yani web tarafında da Store Proof'un üzerinde mesela eskilenecek oluşamaz. Çünkü dön, e, değer olarak döndüreceğiz 0.1. SQL e, enjeksiyon kodları yollayamazsınız Store Şimdi VBNet tarafında şey yapalım arkadaşlar. VBNet'te nasıl olacak? <clears throat> İlk başta Makalemizi açalım. Ebubekirbassam.com'a girelim arkadaşlar. En son yazdığım makaleydi galiba. Bundan en... Aynen. Ebu www.ebubekirbassam.com slash 2016 slash 12 slash cv bnet tire mysql tire kullan c tire birisi nokta html yolundayız. Bu sırada arkadaşlar bize e, destek olmak için reklamlarını tıklayabilirsiniz. Sonra arkadaşlar buradaki sitelerdeki bütün şu resimlerin hepsi editlemesi bana aittir. Bütün hepsini özel editliyorum. Şimdi işte gördüğünüz gibi arkadaşlar makalede var gördüğünüz gibi tablo oluşturulması. Sonra şifrenin, e, komutun komutun oluşturulması. Sonra Tamam. Tamam. Bu da VBNet tarafı. Şimdi arkadaşlar VBNet tarafını da söyleyeyim. Vivine tarafında da import e, MySQL <clears throat> client eklemeniz lazım. Tabii şöyle söyleyeyim. İlk başta mesela C Sharp tarafında da aynı şekilde yukarıda ekliyoruz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle göstereyim burada. Şurada şimdi arkadaşlar MyS, MySQL Connection'u yazdığınızda <clears throat> hata verecektir. Çünkü namespace eklemedik buraya. Using MySQL.data.mysql client eklememiz lazım arkadaşlar. Onu, onu söylemeyi unuttum. <coughs> Pardon arkadaşlar. Bunu ekledikten sonra aynı zamanda VBNet tarafında da aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Onu da göstereyim. Onda da import mysql.data.mysql mysql client. Sonra provide connection as name MySQL connection fix arkadaşlar burada da <clears throat> bu şekilde oluşturuyorsunuz. Sonra forma bir tane buton ekliyorsunuz arkadaşlar VBNet tarafından. Butona çift tıklıyorsunuz. Click eventine geliyorsunuz. Diyorsunuz ki şu kodu yapıştırıyorsunuz. Şurası arkadaşlar. Sonra ise arkadaşlar dediğim gibi hangi kodu Trakeş bloğu var arkadaşlar tabii burada. Şimdi hemen işaretleyeyim. Nereye ekleyeceğim? End sub, end 3. Heh. Buraya kadar arkadaşlar. Bu kodu şu gördüğünüz işaretlediğimiz kodu yapıştıracaksınız içine. Şu gördüğünüz kod. Bunları yapıştırdıktan sonra arkadaşlar zaten bakayım ne attığı ne var aynı. Bunları yapıştırdıktan sonra zaten asıl işlemi burada yapıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Burada işte e, command table oluşması ve benzeri ve benzeri. Buradaki yaptıktan sonra sonra başka ne söyleyeceğimiz iş şey var mı? Genel olarak yok arkadaşlar. Dediğim gibi Webinet'te yapacak arkadaşlar <clears throat> için ilk başta bir form oluştursunlar. İşte text box'ları, butonları eklesinler. Şu gördüğünüz e, text box text onları ekleyeceksiniz. Eğer başka bir text box'a isim veriyorsun, name'le isim veriyorsanız o isimleri buraya verirsiniz arkadaşlar. Şu gördüğünüz yerleri. Genel mimar aynı arkadaşlar değil mi? Kopyala yapıştır. Gösterdiğim yeri yani try. Try catch bloğu koyuyorum özellikle ben patlamaması için programların. Onu söyleyeyim. Şu reklamı kapatalım. Şu catch, escape şimdi falan. Entry. Buraya kadar arkadaşlar. Entre'ye kadar seçip yapıştırıyorsunuz. Olay bu arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum.